vuitè Premi de Literatura Protagonista Jove. Jo sóc la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Donar-vos les gràcies per la vostra participació com a membres del jurat d'aquest premi. Gràcies també als vostres professors i bibliotecaris, que és molt important triar el nostre llibre preferit i que cada persona, cadascú de vosaltres, té el criteri per triar la vostra lectura, la que sigui, aquest dret, dret és el vostre i això és el que promovem des del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil en aquest Premi Protagonista Jove. Un criteri, el vostre, per triar el vostre llibre favorit. Moltes gràcies i endavant en aquest acte. Hola, bon dia. Uh, Permeteu-me també agrair la vostra assistència i participació a aquest 18è Premi de Literatura Protagonista Jove. I un agraïment, com ha de ser, a vosaltres, noies i nois, lectors i jutges, i als vostres professors i, i mediadors per oferir-vos l'espai necessari de lectura, reflexió i debat per tal de presentar i defensar el vostre llibre preferit. Aquest és un acte en què la lectura literària es fa protagonista, amb el convenciment que llegir per ple és un dels components bàsics per assolir el plaer de llegir. A totes i a tots, moltíssimes gràcies i dir-vos que no us faci mandra compartir les vostres opinions. Totes seran molt ben rebudes. Procedirem al lliurament de premis. Ja heu vist que qui ha guanyat la categoria de 13-14 anys és eh, una de zombis, que l'ha escrit la Patricia Martín, que és aquí, i que es vol acostar, sisplau, a recollir el premi. Aplausos Bon dia. Jo només us volia donar les gràcies per haver llegit i per haver votat i també m'agradaria molt saludar les autores del trailer perquè l'he trobat... Bé, ja el vaig veure per internet i el vaig trobar impressionant, o sigui que després les saludat, saludaré. Eh, només dir-vos que us animeu a seguir llegint, a seguir estar a prop dels llibres, és una gran cosa, s'han de fer moltes coses a la vida, s'ha de fer viatjar, jugar, jugar a la Play i llegir llibres d'acord? Llavors, res, només també dir-vos que aneu molt preparats per si hi ha una Zombie a Barcelona, que heu de saber el que heu de fer, d'acord? Gràcies. I en la categoria de 15 i 16 anys ha guanyat Noela Cusca. Uh, tenim aquí l'Àngel Burgas, l'escriptor, si es vol acostar, sisplau, a recollir el premi. Aplausos hola, bon dia a tothom. Uh, eh, estic, bueno, gràcies perquè sigueu aquí, uh, gràcies també especialment a la meva editora, la Yolanda, que ha pogut venir i que m'ha fet molt content. Ella va llegir aquestes coses al principi. Jo sempre dic, quan donen un premi, realment estan premiant una història. I hi ha un, hi ha una, evidentment hi ha un autor, una autora que l'ha creat, però en aquest cas el que realment ha estat mereixedor del premi per part vostra, per part dels actors, és, és la història. I estic molt content per Noel, doncs, perquè s'ha seva vida, ara que hem de fer una tercera edició xulíssima, on ja hi pot sortir la, la, la, la pastilla conforme pel protagonista que del 2014, doncs res més, doncs, eh, ja dic gràcies doncs, al jurat, que sou tots vosaltres i molts més de, dels que no esteu aquí per haver valorat aquesta història. I ara, com deia també la Patrícia, doncs, llegir és una cosa que està molt bé, o sigui, les altres coses també estan molt bé. El que passa que la gent que no llegeix es perd una de les coses que estan bé eh? vull dir que pots jugar i el cine està molt bé i la play i tot el que sigui, el que passa que llegir és una cosa que quan no te la fas, te la perds. Vale? Per això us recomano que doncs, no us la perdeu. Merci. Primer de tot, felicitar-vos al jurat, felicitar als guanyadors, als autors, perquè continueu endavant en la lectura, perquè li doneu el valor, perquè quan no trobeu el camí, per quan esteu desorientats, per quan les vostres emocions no les sabeu interpretar, penseu que hi ha autors que ara o fa mil anys van sentir el mateix que vosaltres i si els llegiu us donaran i us ensenyaran el camí. Moltes gràcies. Ànim i endavant. A tots vosaltres us espera aquí fora un refresc i alguna coseta més.